loader ito ang lobet tawagin ayan o tignan nyo haba nakarga po yan ngayon tatanggalin niya ngayon yung ulo tractor tapos diya ko iaatras yun ang ikakarga ko yun dadalhin sa damam tapos pagkakarga nung top loader ito naman ang ikakarga ko ilalagay ko naman siya dito yan loader Sir, hi to this Spooky Vlog. This is my mudir. Look, handsome. Okay. Kakarga yung forklift na yon Kargayon. Diyan. Tapos yan. Karga naman doon sa dulo. yan po ang proseso ng lubed. Yan po ang lubed. Haba niya, no? Puputulin niya yung traktor. Yan, tatakbo. <clears throat> Tapos, Parang trailer lang din yung pinuto. Ngunit may dala ay luha, kabiguan, dumating. Tanging nagpapalakas ay masinayan ng Ganun pa man, matibay ang Pinoy. man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y isang luto Malawak man ang daigdig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig sa mundo ang tinas sa inyo'y ludo Malawak man ang dagat hours later Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadain Laban Pilipino San man sa mundo Alam mahulog! Alam mahulog! Look, look, look, look, look! Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot One eternity later. Pinoy na nangangamba Tiyak pang bukas sa sariling bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan ng lang Lisanin ang pamilya Sila'y nangingibayo at do'y umaasa Doon, kalabang mortal ay humsik kaibigan Ang iba'y mapalan, iba'y naaapi ang kalagayan Ganun pa man, matibay ang Pinoy ang mga resibong naipon sa mga pamilyang nakaahon. Kay sarap kung naghihirap noon sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon. Dugo at pawis, kanilang inialay. Buwis na buhay ang paglalakbay. Hindi lang ang pamilya sa inyo'y nakasalalay. Kasama ang sa inyong tagumpay Ngunit may mga nagbalik, dala ay luhang kabiguan Dumating, tanging nagpapalakas ay masinayan ng ating bayan Ganun pa man, matibay ang Pinoy Saan man sa mundo Ang Pinas inyo inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang dahilig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig ka sa sariling bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan na lang Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya Sila'y nangingibayo at do'y umaasa amor ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay huwag baga ang mga resibong naipon sa mga pamilyang nakaahon. Kay sarap kung naghihirap noon Sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon Dugo at pawis, kanilang inialay Buwis na buhay ang paglalakbay Hindi lang ang pamilya sa inyo'y nakasalalay Kasama